Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք ստեղծեցինք այս խաղը, որտեղ որ կա այս փուճուր նինջան, որ գնում է աչ ու ձախ եւ ինքը ուրեմն կարող է նաեւ ուրեմն աստղկցի։ Եկեք ուրեմն ավելացնենք հակառակորդ, ում մենք ուրեմն կհարվածենք եւ նաեւ ավելացնենք ձայն, որը կհնչի այն պահին, երբ որ իրեն հարվածենք, չէ՞։ Ես ուրեմն Manek-ը ինտերնետով գտա մի հատ նկար եւ ձայն, որը կավելացնեմ ստեղ, ինքը նույն ձևի ստեղծում է ինչպես որ մնացած մեր նկարները եւ ձայները։ Նկարը մի հատ նապաստակի նկար է եւ ձայնը ոնց ասեմ, այն որ դանակով որ խփում են, է, պատկերացեք այտենց ձայն միացած։ Կարճ ասած։ Okay Հիմա եկեք ուրեմն նկարագրենք այդ մեր հակառակորդին, մեր նապաստակին, բայց եկեք նենց անենք, որ անպայման չի մի հատ նապաստակ ունենանք, միգուցե ապագայում կուզենանք շատ նապաստակներ ունենանք, ում պետք է անընդհատ ընց կրակել։ Հենց որ եկեք ասենք rabbits նապաստակներ եւ ստեղծեք մի հատ զանգված։ Okay, հիմա երբ ենք ավելացնելու նապաստակ մեր զանգվածին, եկեք ավելացնենք update-ի մեջ այն պահին, երբ որ զանգվածը լինի դադարք։ Հենց որ, եթե data.rabbits.length լինում է 0, ապա այդ ժամանակ եկեք ավելացնենք մի հատ նապաստակ, նենց որ data.rabbits, մի ռոպե, .push, մի հատ object, որը կնկարագրի մեր նպոյին, մեր նապաստակին, որտեղ դնենք մեր նապաստակին, x-ը թող լինի եկեք աչ կողմից տնենք, նենց որ canvas.width, canvas-ի լայնությունը, canvas մինուս նապաստակի լայնությունը, որը թող լինի, ասենք թե 100։ Հետո y-ը թող լինի նույնը ինչպես որ մեր հերոսը, նենց որ data.hero.y, ինչու՞ չէ, լայնությունը բացությունը էլի 100-100, նենց որ width թող լինի 100, height թող լինի 100 ասենք թե sense մի բան։ Եվ իհարկե եկեք ավելացնենք x delta, որը s-ը թող լինի 0, որը ապագայում <clears throat> մենք օգտագործենք, որպեսզի ավելացնենք x delta-ն x-ին, որպեսզի x-ը առաջ գնա կամ հետ գնա եւ ըստ դրան կնկարենք նապաստակին կամ աչ կամ ձախ գնալուց, շարժվելուց։ Okay, այդքանը։ Հիմա էլ ինչա պետք անել։ Դե պետքա եղած նապաստակներին update անել, նենց որ data.rabbits.for each each um, whoops, rabbits, երկու հատ b կա rabbits-ի մեջ, um, так, function, որը ընդունում է ուրեմն մի հատ rabbit, և այդ rabbit-ի, այդ նապաստակի, է, անդհատ մի հատ եմ գրում, կնայք, rabbit.x-ը ավելացնում է rabbit.x delta-ով, okay, um, Okay, եկեք այդքանը parza, okay, այս ուրեմն update կանի x-ը, սա կավելացնի նապաստակ, եթե նապաստակ չկա, շատ լավ։ Մնաց ուրեմն նկարելը մեր նպոին, հենց որ նույն ձևի ոնց որ մենք պատտվում էինք բոլոր ուրեմն փամփուշներով եւ նկարում ենք էկրանի վրա, նույնպես մենք պատտվում ենք նապաստակների վրա եւ data.rabbits.for each function, որը կընդունի այս կարող ենք իրական կոպի անենք եւ մի քանի բան փոխենք ուղղակի իր մեջ ստեղ ուրեմն կլինի bit image, չէ՞։ Ստեղ կլինի ուրեմն bit, որը կփոխանցենք ուրեմն rabbit-ի x-ը, rabbit-ի y-ը, rabbit-ի լայնությունը, rabbit-ի բարձրությունը։ Okay, եկեք տեսնենք ուրեմն մեր լոգիկան աշխատում է, սա ինթե չէ ոպ, ինչ որ մի վատ բան ենք արել, եկեք հասկանանք ինչ։ Ուրեմն բացում ենք մեր DevTools-ը, գնում ենք console եւ տեսնում ենք, որ canvas ենք գրել ինչ որ միտեղ, canvas։ Եկեք այս տեքստը search անենք մեր կոդի մեջ։ Ուրեմն control F Հեսա, canvas, no, no, no, no, canvas, canvas, right? Մի րոպե, canvas, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, ես ինչ եմ անում, canvas, ահա, ահա, հիմա այստեղ տեսնում եք հայտնվել է միաս սենց վասկի մեջ նապաստակ, Okay, իսկ եթե մենք SX delta-ն դարձնենք մինուս 1, որպեսի ինքը շարժվի դեպի ձախ, ինքը սենց ուի կգամ դեպի մեր ուրեմն նինջային։ Հիմա, եկեք նենց անենք, որ նինջան մի հատ աստ կարողան կրակի, եկեք մի հատ էլ աշխատացնենք իրեն, մի րոպե։ Հիմա մեր նինջան կրակում է, բայց ինչպես տեսնում եք, աստղերը սենց ուղղակի անցնում են մեր նապաստակին, հա։ Բայց մենք ուզում ենք, որ այդ աստղը երբ որ հարվածում է նապաստակին, նապաստակը ոչնչանա, հա, անհետանա։ Նենց որ եկեք տենց անենք։ Եկեք ուրեմն update-ի մեջ, ուրեմն տպ տպ տպ տպ տպ ինչ ենք անում, delete bullets այստեղ միջև ամենասկզբից, եկեք ուրեմն պտտվենք բոլոր նապաստակներով եւ ամեն նապաստակի համար պտտվենք բոլոր փամփուշտներով եւ եթե որևէ փամփուշն ու նապաստակը իրեր իրար հատում են, ապա այդ ժամանակ նապաստակին ոնց որ հանում ենք խաղից եւ փամփուշտին։ Այդ փամփուշտն է պետք չի, որտեղ ոնց որ խրվել է նապաստակի մեջ, նապաստակը էլ չկա, փամփուշտը չկա, չէ՞։ Նենց որ data.bullets uh, um թող լինի dot for each ըմ ամեն փամփուշտի համար function ամեն փամփուշտի համար bullet մենք կպտտվենք ամեն ապաստակի համար data.rabbits.for each function ստեղ ուրեմն rabbit, ու հիմա պետք է ստուգել, ուրեմն սա և սա հատում են իրար, թե չէ, հիմա, դրա համար ես ունեմ միատ վունքսյա, որը ես արդեն գրել եմ, որը մենք գցենք այ որտեղ տնենք, update-ից մի քիչ վերև, եկեք ստեղ տնենք, կոչում է intersect, ինքը ինչ է, ինքը վերցնում է երկու object, ու ենթադրում է, որ ոմեն object-ի մեջ կա x, y, լայնություն և բացություն, width և height, Եվ ինքը ընդհանրապես մի, մի, մի քիչ բարձ մաթեմով ստուգում է, թե իրանք իրար հատում են, թե չէ։ Այս երկար բարակ մի քիչ դժվար է ասենց վիդեոյով բացատրել, սա կարող եք ինքնուրույն ուսումնասիրեք, թղթի վրա ոնց որ նկարեք երկու տուփը, ուսումնասիրեք այս կոդը ու մոտարապես կհասկանաք ոնց է աշխատում, ինքը բարդ բան չի։ Okay, ուրեմն կա այս intersect ֆունկցիան։ Ու ինչ է ստացվում։ Մենք կարող ենք կանչենք intersect function եւ ասենք if, եթե intersect արվում է rabbit-ը եւ bullet-ը, ապա այդ ժամանակ, okay, գիտենք, որ հարված է եղել։ Այս որ եկեք ստեղ ուրեմն ձայն հանենք, եկեք ասենք ուրեմն այդ ձայնի անունը ոնց էր, stab audio, հեսա, stab audio։ Դենց որ ուրեմն stab audio.play բայց եկեք միշտ ես առաջարկում եմ երբ որ ուրեմն play եք անում ինչ որ audio ոնց որ որտեվ ինքը կարող է արդեն ընթացքում է օրինակ պատկերացեք երկու երկու նապաստակ իրար հետևից հարվածեք որպեսզի երկրորդ նապաստակի ձայնը լսվի ձայնը պետք է ոնց որ հետ գցել 0-ից եւ նորից նվագել հենց որ անում ենք step audio.current time թող լինի 0 okay սա ուրեմն հետ կբերի so, ոնց որ այդ ձայնը 0-ին, իր սկզբին եւ նորից կնվագի, okay? Ամ եկեք այսքանը ստուգենք ուղակի, տեսնենք ուրեմն երբ որ իրոք աստղը դիպչում է նապաստակին ձայն լինում է, թե ոչ։ Ամ Ահա, ես ձայն լսեցի, գիտեմ, քանի որ նաուշնիկներով եմ, դուք չեք լսում, բայց կա, եղավ, ստացվեց։ Ա Okay, հիմա ընդհանրապես պետք է նենց անել, երբ որ ուրեմն ուրեմն փամփուշտը հարվածում է նապաստակին, նապաստակին էլ եւ փամփուշտին էլ հանենք խաղից։ Դες որ առաջարկում եմ անենք այսպես, նայեք bullet.delete me թող լինի true rabbit.delete me թող լինի թող լինի true Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այն օբյեկտներին, որոնք ուզում ենք հանենք, մենք ավելացնում ենք մի հատ ավելորդ ոնց որ զույգ delete me եւ true արժեքով, okay? Հետո, դրանից հետո մենք ըստ դրան կֆիլտրացնենք, այսինքն ինչ կանենք, մենք անենք data.bullets թող լինի data.bullets.filter եւ կֆիլտրացնենք եւ կպահենք շն կպահենք միայն այն փամփուշտները, որոնց delete mean true չի, այսինքն վերադասում ենք միայն այն փամփուշտները, որոնք որ delete mean հավասար չի true, okay? Ու նման մի բան մենք անում ենք նաև նապաստակների համար։ Rabbits, ստեղ ուրեմն rabbits, star rabbit և rabbit, okay? Հիմա եկեք փորձենք, հիմա եթե կրակենք, կպավ ու ինքը դուրս եկավ, բայց նոր նապաստակ ստեղծվեց խփեցի, նոր նապաստակ ստեղծվեց, okay? Խփեցի, նոր նապաստակ ստեղծվեց։ Ինչու է նոր նապաստակ ստեղծվում, որտեվ ինչպես հիշում եք, ստեղ ամենավերջում մենք ստուգում ենք, եթե նապաստակների քանակը 0 է, ապա մենք ստեղծում ենք նոր նապաստակ, okay? Հիմա է լոգիկան, թե երբ պետք է ավելացնել նապաստակներ, որտեղ, ոնց կարող են իրանք շարժվեն, միայն x-ով, թե նաև y-ով եւ այլն եւ այլն, այլ, նենց որ մեր հերոսն է կարողանա շարժվել, նենց որ նապաստակն է կարողանա ասենք կրակել դեպի մեզ հերոսին եւ նույն այդ intersect ֆունկցիայով ստուգենք, եթե արդյոք մեր հերոսին է դիպչել այդ փամփուշտը։ Այդ ժամանակ ինչ է լինում։ Միգուցե խաղը ավարտվում է, միգուցե ուղակի ինչ որ աչոկների քանակ ունի մեր հերոսը, հենց իր օբյեկտի մեջ գցած հա, որը ամեն հարվածի ժամանակ այդ աչոկները իջնում են ներքև ու երբ որ հավասարվում են 0-ին, խաղը ավարտվում է։ Օրինակ, Կամ հակար նաև կարելի ավելացնել, որ երբ որ մեր հերոսը դիպչում է իր աստղերով, իր փամփուշտով նապաստակին, ինչ աճոկները ավելանում են։ Եսիմ տարբեր բաներ կարելի անել ստեղ, արդեն ըստ ձեր ոնց որ ցանկության։ Բայց հույսով եմ այսքանը པարս էր։ Եթե հարցներ ունենաք, խնդրում եմ գրեք կոմենտներում։ Շուտով կհանդիպենք։ Առաջ